tuyau de diodin hein, pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un boule Une pouliche rapide comme le cœur. Tu veux participer Ouais, ton dernier tuyau de gueudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. <laughs> Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. <laughs> ok, j'accepte. C'est cool. Hé, hey, eh, tu vas pas le regretter. quoi ton problème Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, waouh T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, hein. Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein Je crève la dalle. Merci, Gary. Laisse pas ce truc ici. Oh, aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois Je vous souhaite bon appétit. Merci. Vous mangez souvent ici Presque toujours. Gary fait les meilleurs burgers de Détroit. Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories et deux fois celui en cholestérol. Vous ne devriez pas manger ça. On doit tous mourir de quelque chose, non Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça Ouais. Et vous avez parié Ouais. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Est-ce que vous avez des questions me concernant Sûrement pas. En fait, si. Euh, pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant Pourquoi vous détestez autant les androïdes J'ai mes raisons. T'as déjà eu affaire à des déviants Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, en cas de besoin. Hey, Connor T'as les batteries à plat ou quoi Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur Non. J'arrive tout de suite. Hmm. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Ah. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. y a quelqu'un Police de Détroit, ouvrez Reste derrière moi. D'accord. mais c'est quoi ce bordel Ah, c'est pas vrai, ça pue ici ah. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. trouvez un truc Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle On dirait des genres de labyrinthe. Ah, tout le monde est passé au livre numérique. Il y a sa diode dans l'évier pigeon merde Mais qu'est-ce que t'attends Rattrape-le C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Qui êtes-vous Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors c'est ça, Jericho C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu Marcus. contente de t'avoir rencontré, Marcus. quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... C'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. C'est toi, Lucie Assieds-toi. Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu Tes choix forgeront ton destin. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife, dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. это Vous êtes Zlatko Pourquoi On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Ne soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein Et elle Elle est humaine. Et... Vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. <clears throat> Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur. Et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... C'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. Euh, la petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Tout va bien se passer, Alice. Si tu veux bien monter là-dessus, être honnête, ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange Pour une raison inconnue, le traceur cesse de, de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate et je vous rends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non Non Je veux Oh J'avais oublié la, la, gamine. Hmm. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice Non, Alice, non Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'en dirai presque. <laughs> oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi. Hein. oh, elle t'a complètement oublié. qu'est-ce qui t'arrive dit <laughs> ah, Allez, ça suffit, viens. Ah m'as mordu Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce l e c s go. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Slatko. Slatko Quoi La petite a disparu Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends Va la chercher Merde Où je sont passé Luther Vas-y, trouve-les, bordel righteous. que tu te caches ici, sale petite garce Montre-toi Je te ferai pas de mal, c'est juré. Ah, te voilà Ça suffit, on arrête de jouer à cache-cache. se termine toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais Bouge-toi de là Non. Pas cette fois. Allez, pousse toi je te dis, ou bien je te tire dessus Comment oses-tu Comment oses-tu Qu'est-ce que vous faites là Qui vous a laissé sortir Allez-vous-en Allez-vous-en Obéissez, je suis votre maître Je suis votre maître ah Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Même, j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose J'ai trouvé son journal, mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle « 9 Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre. Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Il y a quelqu'un Lieutenant Anderson Du calme. Hein. Sumo, Je suis ton ami. <laughs> tu vois je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Lieutenant Debout, lieutenant C'est moi, Connor Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Eh, Ça risque d'être oh, un, peu désagréable. de mes deux Dégage d'ici, putain Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi Bon chien. Attaque Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con J'ai pas l'intention de bouger Mais qu'est-ce que tu fous, là oh, oh, oh. J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Arrête ça tout de suite Arrête ça Qu'est-ce que tu fous ici, putain Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille Je ne peux pas, malheureusement. On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous. J'en ai rien à battre de ton enquête de merde. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi Fous le chez moi Allez, casse-toi je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. <coughs> Est-ce que ça va, lieutenant Tout baigne. J'arrive dans cinq minutes, ok Bien sûr. Désolé pour la fenêtre, lieutenant. J'ai vraiment cru à une agression. Bien sûr, Cyberlife vous remboursera les dégâts. Ouais, fais-moi confiance pour leur envoyer la note. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme De la roulette russe Je voulais voir combien de temps je tiendrais. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. nous on est Qu'est-ce qu'on fait maintenant On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Attention Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Je vais trouver un autre chemin. va d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ça va Ouais, ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John Saleté de machine Où est-ce qu'il est encore passé John J'ai besoin de ton aide. D'abord le drone et maintenant ça. Oh, ah, quelle poisse. pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. chargement On a réussi à voler tout un a assez chargement de pour tout le monde On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jericho parce que... Les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence Le temps de l'esclavage est terminé ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres.